हाय दोस्तों आई एम राज आप देख रहे हैं क्रिएट हिंदी चैनल और आज के आपके लिए लाया हूँ न्यू लेटेस्ट वीडियो अगर आप यूट्यूब पर कोई वीडियोस डालना चाहते हैं यूट्यूब आप कोई वीडियोस डालना चाहते हैं या फिर आप कुछ बनाकर डालना चाहते हैं अगर आपको रिकॉर्ड करने के लिए नहीं मिल रहा कुछ भी तो आप ये मोबाइल से ही रिकॉर्ड करके जा सकते हैं और दोस्तों ये बात नहीं है मैं खुद रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप रिकॉर्ड करके स्क्रीन रिकॉर्ड करके कैसे आप वीडियोस डाल सकते हो तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करने कोई पैसा नहीं लगता कुछ नहीं लगता और आप कितने भी सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं आपको प्ले स्टोर में जाना सबसे पहले एक ऐप डाउनलोड करना है दोस्तों जो उसका नाम है ए जेड स्क्रीन रिकॉर्डर ये देखिए जो सबसे पहला है इसी को आपको डाउनलोड जो मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है इसमें ऊपर एजेड डाल दीजिए आपको एजेड से ही निकल जाएगा तो आपको ये डाउनलोड कर लेना है ये देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा तो नहीं सकता स्क्रीन रिकॉर्ड करके पर आपको फ़ोटोज़ दिखा सकता हूँ दोस्तों मैंने खींची हुई है जिस पर आपको साइड में एक सिंडिल बना हुआ आता है ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको दोस्तों मैं दिखा देता हूँ ये देखिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों ये आपका एक साइड साइड में सेंडल बना आ रहा है दोस्तों ये आपको दिखाएगा इस साइड में आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको एक ये साइड में ये खुल जाएगा तो आपको इसको क्लिक कर देना है सो ये आपकी वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी या फिर तो आप इसे क्लिक कर दीजिए ऊपर आपका ये बना जाएगा ऊपर तो आप इसको क्लिक कर दीजिए आपकी वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी और आपको अगर ऊपर स्टॉप करना है तो ऊपर आप इसे दबा दीजिए आपकी वीडियो जब ऊपर स्टॉप पे ही आ जाएगी लिखा हुआ आ जाएगा इस साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों ऊपर ये देखिए दोस्तों ये साइड में जो लिखा हुआ आ रहा है इसको दबा दीजिए वीडियो आपकी स्टॉप हो जाएगी और दूसरों आपको करती है तो दबा दीजिए ओके दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर दीजिएगा कोई सवाल और सुझाव हो तो कमेंट्स में जरूर बोलिएगा चलिए दोस्तों वीडियो को इतना ही अब तक के लिए इतना ही और अगली बार देखेंगे सब्सक्राइब करना ना भूलें